830馬力やろう本当にえーと、次の番はコースは設定しないだがラーレーボーと戦って830馬力を徹底してあ BGM はトゥライトでかしこまりました山口のラーレコです なのにラゲボが出ないよ <coughs> お来ただが830馬力高校で830馬力負けるよこれ負けんかも ああ、千葉県、残念ですね、千葉県がもうやりました、千葉県は出ないかもしれません。今回はおたおたとおたおたさんとキトラさんと他の方で、ああ。ランエボと戦って八百三十馬力で、あ、b J. m はストライクです。これ負けるかも。 相手は640馬力ですよああやべやべああら相手デポルトああ生きている生きているああ やめようああかぶせもできない馬力が多すぎる高すぎるよ馬力全然曲がれよ何か精神が悪くなってきた全然勝てないよこんなことお使った だがどんどん縮まっていますだがどんどん縮まっています自らまでここれ一つはやっぱり勝てるだが敵の感じが悪いかもうやいぞあっさりと리또아 皆さん無茶なことはやめてくださいよ残り4.5ですけどもああやべえよこれ無理無理全然無理ですよこれ全然無理ですよ残り3キロですが差が 100m 以上 トレートないですよね、やっぱり。ああ、ブチャです、ブチャ。すみません、負けました。やっぱりこれはこのコースで山下スタジバルは無理かも。できません。 全然ダメさっき見ましたがあ